देखो जितना महत्व सेल एड्रेस का एक्सेल में है उतना ही महत्व सेल एड्रेस का ओपन ऑफिस या लिब्रा ऑफिस में भी है अभी लिब्रा ऑफिस ओपन कर रहा है ठीक है देखो लिब्रा ऑफिस ओपन किए ये देखो लिब्रा ऑफिस ओपन हो गया यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर देते हैं पुराने वाले पे काम करेंगे हम लोग ये हो गया ये अनटाइटल लिखा हुआ यहाँ से सेव कर दो इसको ठीक है ये आ गया हम लोग अब लिब्रा ऑफिस में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड पढ़ते हो ना इसी तरह से लिब्रा ऑफिस में राइटर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तुमको ठीक है एमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर एमएस एस एक्सएल पढ़ते हो ना एमएस एस एक्सएल जैसा जो सॉफ्टवेयर है वो कैल्क स्प्रेडशीट मिल जाएगा एमएस एस एक्सएल कौन सा सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ठीक है इसी तरह से इंप्रेस प्रेजेंटेशन मिल जाएगा एमएस पावर पॉइंट पढ़ते हो ना उसमें इसी तरह से इंप्रेस प्रेजेंटेशन मिल जाएगा एमएस वर्ड में जाकर ड्रॉइंग बनाते हो ना सेप ओप लेके तो यहाँ पे ड्रॉ ड्राइंग मिल जाता है मैथ का फॉर्मूला वार्मूला लिखना है तो वो आ, क्या बोलते हैं अंडर रूट वगैरह बनाते हो तो वो सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी एम एस एक्सेस पढ़ते हो तो उस तरीके से डेटाबेस बेस डेटाबेस यहाँ पे मिल जाएगा तो अभी फिलहाल हम चलते हैं कैल्क स्प्रेडशीट पर आ गए ये आ गए कैल्क स्प्रेडशीट पर हमको क्या देखना है इसमें हमको देखना है कि किस तरीके से सेल एड्रेस हमारे लिए महत्वपूर्ण है ठीक है अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए 55 अब देखो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये टू तो दोनों को मिला के क्या हो गया बी टू हो गया ठीक है तो अब बी टू जो है इसका एड्रेस है अब समझ लो कि इसका घर जो है बी टू है फिलहाल के लिए ठीक है अब इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट करता हूं देखो 55 लिखा हुआ है ना इसका सेल एड्रेस क्या हो गया ये इसका 55 का B2 B2 हो गया अब यहां पर कुछ लिखता हूं लाइक 77 लिख दिया ठीक है अब ये जो 77 है इसको एक अलग कलर प्रोवाइड करता हूं लाइक दिस तो इसका सेल एड्रेस क्या है C2 C2 है ठीक है अब मान लो यहां पर कुछ लिख दिया इसका सेल एड्रेस C4 यहां पर कुछ लिखते हैं इसका सेल एड्रेस C3 फिर यहां पर लिख देते हैं ऐसे ही हर जगह हम लिख देंगे और उसका सेल एड्रेस आप देख ही सकते हैं क्या है है ना अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं नाम लिख देता हूं स्टूडेंट्स का ठीक है तो यहां लिख दिया नेम अब मान लो ये स्टूडेंट का नाम होगा जो भी होगा ठीक है ऊपर करता हूं इसको यहां पे नहीं रखना है हमको कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा और ऊपर ले जाएंगे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे कट करके पेस्ट कर देंगे ठीक है अब ये सब कुछ करो सब्जेक्ट वन का नंबर है बच्चे का ठीक है किसी क्लास के बच्चे का तुम किस क्लास में हो तो टेंथ के किसी एक बच्चे का नंबर है ठीक है अब ये यहाँ पे नाम लिखूंगा तो किसी एक बच्चे का हो जाएगा फिर ये दूसरे बच्चे का हो जाएगा ऐसे करके हम लोग करेंगे ठीक है ना अब यहाँ पे कर देता हूँ सब्जेक्ट थ्री जो भी सब्जेक्ट थ्री है आप, आप नाम दे दीजिएगा वॉट एवर साइंस कंप्यूटर और जो कुछ भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका नाम आप दे सकते हैं ठीक है अब ये सब्जेक्ट कर देते हैं फोर और फिर कर देते हैं at last subject five okay और फिर यहाँ कर देता हूँ subject six S U B six कर दिया है ना अब ये सारा करने के बाद यहाँ पे नाम लिख देते हैं नाम लिखे ना लाइक मान लो पहले स्टूडेंट का नाम है ना राम और कौन तुम्हारा दोस्त है नहीं नहीं दोस्त है और हाँ, लॉकडाउन है कहाँ से दोस्त आएगा यहाँ पे लिख देता हूँ सुमित यहाँ पे लिख देता हूँ अमित ठीक है इसी तरह से बनाना है ना तो बॉर्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की भी मैंने बताई थी याद है आपको याद है कि नहीं चलो नहीं याद है तो कोई बात नहीं यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ से भी बॉर्डर बना सकते हैं तो चलो अभी यहीं से बॉर्डर बना लेते हैं ठीक है यहाँ से थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा सिनेरियो आपको दिखाई पड़ेगी ये देखना बहुत जरूरी है ठीक है ये हो गया क्लियर है ना क्लियर है कि नहीं ये तो सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए ठीक है अब इसका टोटल करना है तो कहां से करेंगे यहां पे जाके कर सकते हैं total T O T N यहाँ पे टोटल कर लेंगे ठीक है अब देखिए यहां पर टोटल करने से क्या होगा टोटल करने के अलग अलग वेज हो सकते हैं ठीक है कितने तरह के वेज हो सकते हैं देखिए पहला तो टोटल करने का ये तरीका है देखिए इज इक्वल टू के बिना कोई भी फॉर्मूला शुरू नहीं होगा तो इज इक्वल टू लगा लीजिए एक एक को सेलेक्ट करते चलिए ये कौन सा सेल एड्रेस है बेटा B2 B2 तो आप यहाँ हाथ से लिख सकते हैं B2 ठीक है प्लस का निशान लगाइए फिर ये कौन सा सेल एड्रेस ये कौन सा सेल एड्रेस है C2 तो C2 लिखिए इसी तरह से D2 लिखिए ठीक है इसी तरह से E2 लिखिए ये एक एक करके लिखते चले जाइए ठीक है E2 हो गया अब F2 है फिर G2 है तो प्लस का निशान लगाइए F2 लिखिए फिर यहाँ लिखिए G2 लिखिए तो ये ऐड करने के तरीके हैं ठीक है एक तरीका तो ये हो गया कितना नंबर आया यहाँ पे देखो 372 ठीक है तब 372 आ गया अब दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये है कि पहले इसको हटा दो हटा दिया अब यहां पे इज इक्वल टू लगाते हैं फिर से और यहां पे लगाते हैं सम का फार्मूला ठीक है सम का फार्मूला लगाएंगे तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि एक्सेल में टैब प्रेस करने पे फार्मूला अप्लाई हो जाता है लेकिन यहां पे नहीं अप्लाई होगा एरर आ जाएगा तो यहां पर टैब नहीं प्रेस करना है ठीक है ना टैब क्या करना है नहीं प्रेस करना है इसको इधर कर लो अब यहां पर फार्मूला फिर से लगाते हैं एस यू एम सम लगा दिया लगा दिया ना ये ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहां से इसको पकड़ लो ठीक है ड्रैग करते हुए कहां चले जाओ सेम लाइन में ड्रैग करना है डिफरेंट लाइन में नहीं जाना चाहिए ये देखो सेम लाइन में है ठीक है V2 से लेकर G2 तक हमने ड्रैग कर लिया यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब इसको बंद करोगे तीन सौ बहत्तर आया था ना तीन सौ बहत्तर फिर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये दूसरा तरीका हो गया तीसरा तरीका क्या हुआ तीसरा तरीका इतना शानदार अच्छा यहाँ पे जो भी आपका आएगा कैलकुलेट करने पर उसको आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना ऐसा नहीं कि बार बार आप यहां पे जाके कैलकुलेट करें यहां पर सिंपली जाइए और यहां से ड्रैग करवा दीजिए जब ड्रैग करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा आ जाएगा अपने आप बार बार नहीं करने की जरूरत है ठीक है एक्सेल और लिब्रा कैल की ओपन ऑफिस की यही खासियत है ठीक है और लिब्रा कैल तो बढ़िया है फ्री में डाउनलोड हो जाएगा नेट से फ्री ऑफ कॉस्ट लिब्रा की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आपको उसको तो खरीदना पड़ेगा जाकर दुकान पे डलवाएंगे क्रय पर डालेंगे सब तो पैसा लेंगे सब लेकिन ये तो फ्री में डाउनलोड हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया ये तो तरीका हो गया अब इस पे बॉर्डर बनाना है तो क्या करेंगे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए बॉर्डर बना दीजिए अब ये टोटल कैलकुलेट कर लिया हमने तो बॉर्डर बना दीजिए नहीं तो और भी कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो एवरेज के लिए is equal to A B E R A G E average का फॉर्मूला लगाएंगे पूरा लिखना पड़ेगा ए बी ई आर ए जी ई ठीक है ये लिख दिया अब पूरा ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये सब्जेक्ट वन से उठाइए ठीक है और सेलेक्ट करते हुए इसी सेम लाइन में रहना है आपको सेम रो में रहिए रो चेंज नहीं होना चाहिए ठीक है सेम रो में ड्रैग करते हुए कहां तक आना है आपको यहां तक सब्जेक्ट सिक्स तक आ गए B2 से G2 तक आ गए अब इसको बंद कर दीजिए बंद करने के बाद एंटर कर दीजिए देखिए एवरेज आ गया इनका बासठ एवरेज है ठीक है अब यहां पर डबल क्लिक करूंगा तो सबका आ जाएगा ठीक है ना अब परसेंटेज में और एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है ठीक है ना लेकिन तरीका निकालने का अलग अलग हो सकता है यहां पे दिखाता हूं कैसे ये देखो यहां पर मैं अब परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं क्या लिखता हूँ P E R C E N T A G E है ना परसेंटेज लिखा हमने और यहां पे नीचे आते हैं नीचे आ गए अब यहां पे परसेंटेज कैसे निकालेंगे तो इज इक्वल टू का निशान लगाओ ठीक है अब क्या करना है कौन कौन सब्जेक्ट है देखो तो एक सब एक सब्जेक्ट कितना नंबर का है हंड्रेड नंबर का है तो छह सब्जेक्ट कितने नंबर के हुए छह सौ नंबर के ठीक है चलो इतना पता है ना लिखने की जरूरत नहीं है मैं इसको कहीं अलग से कॉलम में लिख नहीं रहा हूं ठीक है अब देखो यहां पर क्या करता हूं इसको सेलेक्ट करता हूं क्योंकि टोटल यही है ना तो टोटल को सेलेक्ट करेंगे अच्छा टोटल तीन नंबर जिसका भी है यहाँ पे देखो नाम पता चल जाएगा अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको खिसकाते हैं नाम पता चल जाएगा देखो किसका है ये तीन सौ बहत्तर नंबर टोटल किसका है राम का है तो राम का जो नंबर है वो कौन से सेल में लिखा हुआ है इसे हम सेल कहेंगे H2 लिखा हुआ है ना रो और कॉलम मिला करके बनती है स्प्रेडशीट ठीक है अब इसे हम एक सेल कहेंगे तो कौन से सेल में है H2, टू में है ठीक है ना माने H2 एक घर है घर का नंबर समझो मकान का नंबर जैसे मकान में रहते हो ना तो मान लो मकान नंबर तीन तुम्हारा है ठीक है इसी तरह से ये जो तीन है इसका मकान नंबर कितना है H2 है यानी इसका पता H2 है सेल एड्रेस H2 है सेल रेफरेंस H2 है ठीक है ना अब हो गया अब यहां पर इनटू का साइन लगाना है ठीक है परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है 100 पे है ना तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो अच्छे से डिवाइड कर दो देखो क्या होता है देखो बासठ परसेंट आ रहा है कि नहीं ये भी तरीका है इससे भी परसेंटेज आपका आ जाएगा जो आपका मैनुअल मेथड है वो इसी तरह यूज होता है हम लोग छोटे छोटे थे तो ऐसे ही परसेंटेज निकलवाते थे लोग बड़ी मार्क है चलो आगे बढ़ते हैं